चलिए जानते हैं नोबिता की मौत की सच्ची कहानी जो कि बहुत ही इमोशनल है तो जैसे कि हमने डोरेमोन कार्टून में देखा है कि नोबिता जापान में रहता था और वह एक आलसी लड़का था जो अपना काम खुद नहीं करना चाहता था और असल जिंदगी में नोबिता ऐसा ही लड़का और सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन एक दिन जब नोबिता अपने स्कूल से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बिल्ली मिली जो नोबिता को बहुत पसंद आ गई और नोबिता उस बिल्ली को अपने घर ले आया और जब नोबिता अपनी मम्मी से बिल्ली को घर में रखने के लिए पूछता है तो उसकी मम्मी साफ इनकार कर देती है परंतु वो अपनी मम्मी को कैसे भी करके मना और उसने एक दिन उस नीली बिल्ली का नाम डोरेमोन डोरेमोन रखा और काफी समय बीत चुका था और नोबिता हर समय डोरेमोन यानी कि उस बिल्ली के साथ ही खेलता रहता था और वह इन सब चीजों में इतना मगन हो गया था कि न तो वो पढ़ाई करता था और न तो घर से बाहर निकलता था और उसके बाद नोबिता डोरेमोन को दिखाने के लिए अपने दोस्तों के पास ले लेकिन जब नोबिता डोरेमोन को अपने गोद में लेकर जा रहा था तब डोरेमोन उसके हाथ से कूद गया और दौड़ने लगा और अचानक से डोरेमोन को एक बड़ी कार ने टक्कर मार दी और डोरेमोन की वही मौत हो गई और उसके बाद नोबिता डिप्रेशन में चले गया और उसे सिंपोजिया नामक एक खतरनाक बीमारी हो और उसने उसी समय गोली मारकर आत्महत्या कर ली